जिना करज नहीं अल्लाह पाक किसे दा गुना दूसरे देते जुलम करवा के नहीं कड़वांदा जिना इन्हें किया भैन का की कसूर है जिना इन्हें किया मां का की कसूर है जिना इन्हें किया बेटी का की कसूर है वह बोलो रब जुलम करदा बोलिया जरा रब जुलम करदा हाँ इंज कह लो जिना करज इंज कह लो इन्हें अज किसी की बहू बेटी जिना किया इज्जत मजरू की रब वक्त आने ना कि जलील जरूर कर देगा लेकिन यह गल गलत है कि अज तू किसी की भैन ना किया कल तेरी भैन एक कर्ज इंज नहीं ये बात गलत है अल्लाह पाक ते बहुतान है वो बोलो रब किसी का किता किसी से पाँगा